ассалаумағалейкум достар сендермен бірге салық бүгін біздер тозақтың сары баласы деген ойынды ойнайтын боламыз иә достар бұл жаңа ойын мен бірінші рет ойнайын деп тұрмын the baby in your loaded. i not so excited. выбор главы 2, ночь 1, ночь 2, ночь 3, пикман, выход. Набить бүйтіп И не қарайсың бәрі де сені тозақтың сары баласы деп сол рас па айтшы маған қазір сені қинаймыз сен сен дейтін живойсың ғой сені қинауға болады oldu. çizelim. Banyo қандай тілдер бар мында қазақша бар ма қап әттен осы ойындарда неге қазақша қазақ тілі жоқ соны түсінбеймін покормить малыш дейді ғой сосын бұтына атшам дейсің ғой кешіріңіздер достар менің тамағым ауырып тұр даусым содан болар біртүрлі болып тұрған не береміз саған орнында отырды ма текст саған жіберсем болады қатып тұр мына ойын ше сенің тамағың қайда холодильник қайда айтпақшы мен бұл ойынды телефон ойнап тұрмын телефоным ескі 2019 жылғы Samsung Galaxy A30s деген телефон сендерден жасырып қайтайын достар осы кезге дейін барлық видеоларды осы телефонмен түсіріп берген. баланың тамағы да вообще непонятно. Ну за... Что? Ну, Опа. Холодильник қайда? Походу. Lista Squish. At elime. Drone. Usurma abonesi var. холодильник қайта соны түсінбей тұрмын кухня десең ә міне міне қала дейін ашамыз сүті міне осыны ішіп шығамын дейсің ғой Бітті. Çıçlı. осы ойында алик кезет ойнаған менің есімде каналдан көргем подвозник сен тұрып кеткенсің ба кетіп қалмай е сен шайтан емессің ба өзіңді қойып қояйық мына жерге ұйықтат дейді ғой так сенің төсегің қайда ойбай мынау кір жатқан жаққа кіріп кетіппін ғой достар егер сендер де ютубер болғың келсе ұялмай ход компьютер ход ноутбук жоқ болсын телефонмен түсіре беріңдер бәрі бірден болмайды ғой мысалы деймін да сосын жайлап жайлап компьютер аламыз бұйыртса не күлесің қалай аты түсінбей тұрғанмын а отырып оқи ма Across the shore, в далекой стране with За dark stars океаном, overhead. с темными The prince звездами was fast в asleep небе. until a cat Да-да-да, jumped on his bed. да-да-да, I found a да-да-да, secret да-да-да. garden. said the cat with much delight. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. But the prince didn't like the garden. ұйықта кішкеншелеу жағамыз ұйық- оянып кетпесін посмотрите телевизор деген түсеміз Жайлап. Бұның телевизоры қайда? Ә, міне. не көреміз ал дым жоқ қой экран сап сары болып тұр қайда бала соларда ма сол жағы құлағым естіп тұрмын дауысын походу ол мына жақтан ана мен походу холодильник жаппаған сияқтымын кетерде бала қайда төменде е сен жаңа осы жерде жоқ болдың ғой сен че то жын шайтан анау мынау емессің ба паранормальный нәрсе емессің ба бұл сүт қайда бұның сүті қайда сүт түгіл қалай сүт те жоқ қасқа О, мысықтың костюмі ма ойбай мына ақ емес екен ғой кешіріңдер кешіріңдер достар ондай ондай болып тұрады сенің ойыншығың қайсысы خويا مسبح قيس مسق жаңа бір дауыс шыққан жоқ па ә, құдай құдай құдай ұйықтап отыр ғой мынау е тұрып кетпе андайын жоқ па шошытып адамды шошытып жіберетін нең жоқ па әдетің жоқ па андай өтірік те болсын телевизор қарайық е немене білем осы телевизор қасына келсе телевизор қасы көзеніп кете береді вторая ночь ее малыш смеется смотри правда забывно нянька я же прошу не надо сәби қайда ә, жоғарыда екен ғой есімнен шығып кете берді мына комната екен ғой и бала қайда